Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ermənistan parlamentinin sabiq deputatı Ani Samsonyan İravanda keçirilən Avropa çempionatında Azərbaycan bayrağının yandırılmasına etiraz edib. Azpost info bildirir ki, Samsonyan sosial şəbəkədə etdiyi paylaşımında bu təxribatçı hərəkəti törətmiş Dizayner Aram Nikolyanı qorxaqlıqda ittiham edib. İrəvanda təhlükəsiz və işıqlı zalda Azərbaycan bayrağını yandırırsınız. Belə cürətlisənsə, hərbi formanı gey və sərhədə get. Əgər cəsarətin varsa, sən qəhrəman deyilsən, deyə sabiq deputat yazıb.